Oh, Selena mix my mind oh. see you shine, you shine, you shine see you shine, you shine, you shine 爪牙折れても食らいつくふらつくぐらつくガタガタ音さてる足元崩壊ストーリーシナリを当てない国境総挙走行ノックアウトバトルゲドルマイクナイスハイチュなハイプなノリスタイルくだらないディステストテストお試しの連続妬みのヘイター実際笑えないつまらない絶望の前に スティールシャイン今日もテキストめぐるめぐる血液ブロッコールドより本当なバスでラップラップ How are you? I find sense on、uh. 今かに再びスティールシャインスティールシャインスティールシャイン Yes シンスミレニアム日の目日の出てるのまたスティールシャイン飽きるくらい聞いたとレプレイミュージックレースリピートリピート再燃再建再生と絶望の狭間のスティールシャインはいつくばって書いたリリックス今でも磨くスティールスキルスピードでスムーズなフローブローは長め揺らす揺らす光るリップクロスハイクラスハイレベル 目指す目立つ腰丸めてポイ捨てる吐き捨てるような響き意味響く心にスティールシャインスティールシャインスティールシャインあ、uh. never come off. 不器用な人間のスティールシャイン栄光願うよスティールシャイン時間は止まらぬスティールシャイン明日は来るはずスティールシャイン痛みの分だけスティールシャイン自分のためのスティールシャイン誰にも奪えないスティールシャイン自由に羽ばたくスティールシャインああ Yes. Oh. Thanks.